на пирожки. Yummy! А это вам цветочки. А это моя карточка. Делаю, чтобы не побили народ. Yummy! Хороший мороженое. Как же жарко сегодня. Здесь, наверное, продается содовая. Пойду я водички. Очень жарко сегодня. Здравствуйте! О, здравствуйте! А у вас тут и водичку можно купить. О, держите мою карточку. Мою карточку я хочу и бутылки воды. Выходите и продавайте. Три, две, три бутылки. О, ох, это хорошая бутылка Кока-Колы. Это мне. Yummy! О, здравствуйте, продавец. У вас мороженое-то еще осталось? Да, очень устал. У вас... О, это где опять мороженое? Давай, спасибо большое. А, она у меня у вас осталась. Пробейте, пожалуйста, еще одну мороженое. Одно вкусное мороженое. Все, пока! Вы уже Yummy!